ویدیوی دیگه با من امروز قراره که من و زهرا و سپیده با هم دیگه آشپزی کنیم و میخوایم سالاد ماکارونی درست کنیم منتها این بار من نمیشنوم همینطور که میبینی زهرا نمیبینه سپیده هم نمیتونه حرف بزنه خدا رو شکر <laughs> آره بریم که داشته باشیم خب چیکار بکنیم خب یه قابلمه بیار اول مواد لازم رو نشون بدم قراره سالاد ماکارانی درست کنیم مواد لازم برای سالاد ماکارانی ابتدا یک بسته ماکارانی کو یک بسته ماکارانی دیگه چی خریدیم پوشون <laughs> جامبون جامبون خیارشور خیارشور خیارشور دست بچه خیارشور خیارشور سوس. چیه؟ کارت داره چیه؟ سوس چیه؟ کجاست اصلا؟ چی؟ سوس سوس دو تا سوس خریدم ها زیاده؟ خب سس زیاد خریدم اول از زول بذار توش اول خب بزنم تو کجا گذاشتی آب نداشتی اصلا آبا پر کن یه دو ماکارونی توش خالی کنی ببین قابلمه درازتر نداره سفیده چاقو بده بهم داره چاقو رو اون که چش نداره بذار جان رو خود کنه اونو بشورم خیلی خیلی ریز کجا رو بشورم چون که قراره همه اینا بچسبه به ماکارونیا به خاطر همین باید اینا خیلی ریز باشه فلفل دلمه ای چرنگی فلفل دلمه ای برم چند روزه خب دو سه تا دیگه هست دو تا بسته سایزش فرق داره دو تا ببینم چند میزه یا یه دونه بزرگ یا دو تا کوچولو بردار چی یا یه دونه دو تا کوچولو یا یه دونه بزرگ بردار میفهمی چی میگم نه میگم یا یا یه دونه بزرگ یا دو تا کوچولو آها تو نمیشنوی پس چرا میگم تو دستم میفهمی دیگه دای جامونا رو میریزی رو میز ها چی میگی <laughs> چی تو اند چیکار میکنی سپیده Hmm? فلفل دلمه رو بشور <laughs> فلفل دلمه رو بشور بیا خورد کن اوکی چی میگه بچه من خیلی <laughs> حس بعدی دارم نمیبینم <gasps> چاقو ده چرا <laughs> ببینیم پخته خب سانیا خیارشورا رو خورد کردی؟ چی؟ خیارشورا رو خورد کردی؟ من خورد دارم آب جوش کرد دیگه سانیا دارم آب جوش میارم سانیا سانیا سانیا بله بله خیارشیرا رو خورد کردی؟ باش <laughs> چیکار داری میکنی؟ چی داره تو ظرف من خورد میکنه؟ خیارشور میتونی بگی قبلش چی؟ میتونی بگی قبلش خیارشور دارم خورد میکنم سانیا <laughs> آب جوش نیمه؟ توش نمک و زردچوبه ریختی؟ سانیا سانیا چیه؟ تو آب نمک و زرچوبه بریز تو آب چی؟ نمک و زردچوبه تو بده هنوز که بریزم ماکارونی همینا رو گفتم بگی دیگه آره؟ خیلی سریع از میزنی دهن سرویس آروم بگو همینا رو گفتم بگی دیگه آره؟ همینا رو فقط خریدی <clears throat> نه بگو خب بچه ها این چطوره چه خبر خوش میگذره تو کامنت حتما بهم بگید که نه تو کامنت بهم بگید این چقدره؟ این چقدره؟ زیاده کمه ناموزن داری باش با چی ظرف میزنی خورد کنم بازم میگه آره میگه آره چند تا خورد کنم با دستت ناموزن نشون بدم چقدی اندازش چی؟ چهل تا؟ میگم ببینم چقدیه چی؟ ده قد ده تا خورد نکردم تا الان کجا رو شستی؟ آره آره شسته شست خب بچه ها تا اینجای کار دیدیم که چقدر مراحل اولیه راحت درست میشه از الان به بعدشم خیلی راحته گوجه رو خوب نکردی؟ چرا؟ توضیح بده قانم کن مجبور کردی دیگه خود چاقو چاقو قیچی مهم بچه ها امروز دهنه و سرویس شد فکر کنم پنجمین ویدیویی که داریم میگیم و واقعا سرویس شدیم سانیا چهار کن چی؟ چهار تا خب, خب چهار تا دیگه خورد کنم مکانیات هم میزنی خمیر نشه به یه دونه بخور ازش ببین اگه نرم شده که درش بیاری نرم نیست <laughs> چرا باید این کار کنیم بسته جوری بخورم <laughs> سفید داغ نباشه فوت کن با اینکه خیلی داغه چیز کنیم سری دیگه خواستیم هم بزنیم بزنیم شارژ تاش آره، تموم شده بود بگیریم بچه‌ها ما تا مواد خورد کنیم و اینا شارژ دوربین داره تموم میشه میزنیم شارژ ما خورد کنیم بعد سر هم زدنش دوباره شیرینه خب. الان لایه لایه ماکارونی می‌ریزیم، مواد می‌ریزیم، سس سس آماده کردی خب بریم تو یه ظرفی دیگه این مواد رو بریز همه رو قاطی کن اینو بزنیم تو بس کن Você بریزون تو دیگه هر وقت ریفتی این مواد رفتی همش بزن ماستم نه لای آره ماستم یه ذره ریخ زمین فقط سس زیاد خریدم میخواید ماست نریزی توش میخواید خود آره، خوشمزه میشه همه کامیرامن هم دیگه داره کمک میکنه برو برو خب، الان خاله خب، تو چیکار میکنی توضیح بدم تمام شد بازه نه واقعا هیچی نمیمونه خب تمام با دست بچه <laughs> نداره نه چی بوده؟ چیه؟ پوست نه چی بهش میگن؟ آب لیمو آب لیمو نداریم من این لیمو آوردم همونطور که میبینید واقعاً آشپزی کردن یکی از بزرگترین لذت آفرین وای چقدر بده همه رو ماست ریختید خواهی مثلا اون مطمئنی نمکه شیکر شکر نریزی توش دانیا این چیه؟ بده ببین نمکه نمکه مطمئن یکم بخور یکم بخور بده <laughs> نمک بود چون همه جام سوسیه چقدر بریزم مقدار لازم چه کثافتیه این کدوم سگی گفت این ماکارونی پخته است نمیتونم <laughs> چقدر سوس پشمان ماسته همش خب سس بزنید یکم دست ستم خوش خب، بچه مرسی که ویدیو دیدید امیدوارم خوشتون اومد باشه ویدیو چیز شارژ دوربین like subscribe. این خوب یاد بگیرید <laughs> شارژ دوربین تمام شد مجبور شدیم که با گوشی ته ویدیو رو بگیریم like subscribe. این اسکول فقط ماست زدن این اسکول که این اسکول من چشام بسته بود بهتون میگم به اندازه کامل لایه لایه اسکول شم من من نگه داشتم امیر همینجور ما سجود آره. دوستتون دارم مرسی که ویدیو دیدید اگر از اینجور ویدیو خوشتون اومد بگید غذای دیگه حالا ماسمان می‌کنیم دیگه خدا فرستای ویدیو دیگه لایک سابسکرایب نامو خب چی میگه؟ شستی؟ یعنی آره شستی؟ با چه خب بده دیگه چاقو تو تا بهم بگید که چه آهنگایی گوش میدید مثلا کوچیک <laughs> که در دارم گوش میدم میگم کجا پوشن بیا همه اینطور مواد ریختی توش این همه ماز چی شده؟ چرا بغل هم میکنی؟ مثلا نمیبینی الان خود دارم کام میبرم اونور باز داری لغت میکنی نمک میخوام به اینا بزنم تو نمک بزنم میزنی تهش خب میزنه آره چقدر خوندی بودو دیگه خفه شدی لبی شنیدم